the underground beat. de Milano centrales. Deja de jugar con los metales. Deja de hacer abdominales, estoy con putas peculiares. Desde bien chiquito Peris con el Perales. La cabeza prendía como la de Lares. No me busques de Madrid arrancando señales. Puta, yo no tengo modales. Pregunta a los locales cómo tengo los genitales. Estamos jugando con la bola, no la encales. Prendas oficiales por originales. Mételo al rojo al 23 al rojo vivo. Haciendo un pan en color azul y rojo vivo mi padre un yoki En con el chino Por Marsella con los fukis y mi primo desde el año pasado enamorado de Berlino Estoy gordo y de risa como un carlino Tiro pa'lante y rebobino a cazar Gamusino, chocolate, caletito, paladino A su primo yo sí que soy Quijote de 15 años y vendiendo el interior de mí 16 metros de París encima de tercer rail Sí que soy Quijote con la base de Mondi Que capitán como Johnny D comprando semillas en el suicid Puta, puta, ¿qué me va a decir? Tomando Barceló Todo lo que sabe lo aprendió de mí el balón es de los fucking Real sí, Real sí. Mil años de perdón pa' quien roba un ladrón De lógica de cajón, que el alón es el mejor El respeto lo ganó, en la calle y en prisión Pedazo de cabrón, con enorme corazón Lo el micro y en las vías Ordinario como el día al día Ya me ha visto postila y camina Paseando por la calle todo el puto día Me da el alto la patrulla ya solo por manía de declive, esto solo se escribe De una tachones ni tipe, Fin de mes, fin de fin de Resaca del 15 Rascando el bolsillo y el grinde te echamos de menos, el barrio te manda recuerdos, abrazos y besos De punta a los pelos, más pronto que tarde nos vemos Cuando entro a la yarda y tu primo me sale Voy con el y cuídate esos modales Entro en el hangar pa' vestir los metales Ten cuidado por ahí que están los nacionales 180 en el golf, el volante temblando Ando por el barrio acompañado del comando Si sabes quiénes somos que me estás contando ¿Qué me estáis contando? Llevo a mi hermano a Lérica a chingar Con billete en la cartera, tanto preparado Cuando coja la renata va a temblar Y luego a la noche un vagón todo reventado Investigaciones 2017 No nos llame a casa Julia, no queremos verte Viene pa' la zona, ya sabes dónde siempre Nike, al Boy y otros días con grilletes Y otros días con billetes Y otros días con billetes